biz o'zimizni asrab qolishimiz kerak bizni o'zimizdan ko'ra qimmatbaho narsamiz yo'q shuni esdan chiqarmang o'zligimizdan ko'ra qimmatbaho narsamiz yo'q agar siz o'zligingizni asramasangiz birovlarga qaram bo'lishga majbur bo'lasiz taqlidchi bo'lib qolasiz shuning uchun man ko'p gapiryapman adabiyotimizni qayta tiriltirishimiz kerak she'riyatimizni qayta tiriltirishimiz kerak tilimizni himoya qilishimiz kerak harfimiz to'g'risini aytayin oyoq osti bo'lib ketdi hozir qaysi harfda yozyapsizlar lotin harfida haliyam e, ch shela hal bo'lgani yo'q a chni ikkita harf bilan yozyapsizlarmi sheni ham ikkita harf bilan hozir uni bitta harf qilishmoqchi u umuman boshqa turk alifbosini bizga olishmoqchi unaqa davo va'da ko'p <coughs> lekin o'zimizni harfimiz yo'q hozircha muammodamiz mana shu narsalarni sizlar o'nglashinglar kerakda sizlarni zimmanglarda katta yuk bor